दंगल फैम महिला पहलवान बबीता फोगाट किसे अपना हमसफर चुन रही हैं दंगल फिल्म का निर्माण आमिर खान द्वारा किया गया था और पहलवानी पर बनी इस फिल्म ने बहुत कामयाबी अर्जित की थी फोगाट बहनों पर बनी इस फिल्म को कई अवार्ड भी मिले असल में महिला पहलवानों पर ये पहली प्रमाणिक फिल्म थी और अब इन फिल्मों की पात्र रही बबीता फोगाट ने अपने फेसबुक तथा ट्विटर अकाउंट में एक बड़ी दिलचस्प जानकारी दी है उन्होंने कहा है कि उनको उनका हम सफ़र मिल गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस हम सफ़र का नाम है विवेक सुहाग जो कि भारत केसरी का खिताब भी जीत चुके हैं और फिलहाल भारतीय रेलवे की सेवा में